अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो और मैं आपसे पूछूं कि आप अपने भविष्य में क्या आप बनना चाहते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से नाइन्टी परसेंट लोग इंजीनियर डॉक्टर एम ये सरकारी नौकरी का जवाब देंगे और आप में से नाइन्टी परसेंट लोग करियर में इन्हीं चार विकल्पों को चुनना भी चाहेंगे keeper tea tester meteorologist arts therapist audio engineer ethical hackers इनमें से कुछ नहीं बनना चाहेगा थ्री इडियट फिल्म देश की all time favourite blockbuster film थी लोगों ने इसको ढेर सारा प्यार दिया था और ये फिल्म ये संदेश भी देती है कि लोगों को अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो सक्सेस के पीछे मत भागो एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ होने के 12 साल बाद अगर हम हकीकत पर नज़र डालें तो आज भी लोग मुट्ठी भर करियर के विकल्पों को चुनना चाहते हैं अब इसमें किसका दोष है एजुकेशन सिस्टम का या माता पिता का या फिर खुद बच्चे का तो चलिए आज की वीडियो में हम इस बात का चर्चा करते हैं देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा these are India young people who are suppose to fuel the country's economy मेरा नाम मोहित कुमार है मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ मैं बीटेक की हुई है मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती